Um, fy enw i yw Nigel Morgan. Gefas i fy eni yn Carfyrddin ym mis Tachwedd 1965. Rydw i nawr yn byw yn Glynwedyn yn yr Hondda a mi'n gweithio yn Nwy Prydeinig yn Caerdydd. Um, Rydw i'n hoffi darllen, rydw hoffi trefeilu a rydw ca a canu. Wi'n aelod y cwr mae byw'n uh, Morlais o Ferndale ar um, yn trefeili o, i gwledydd pell fel Amerig, uh, un o Dalaethau, uh, Ysbain, a blwyddyn nesaf ni'n trefeili i, i Rwysia. Uh, does dim um, rai gyda i, rwy'n byw ar fy hunan, ond um, mae'r ma cwr yn fel teulu arall i mi. Yeah. Um, Rwy'n dweud, rwy'n trefeili, mae'n... Ma, ma, oh, sorry, It's okay. Yeah. I'll, I, I'll cut this part out where you started. Where you started. Okay. Uh, just carry on then from there, yeah? yeah. Okay. Um, Rwy'n byw yn y Rhonda, Um, sydd yn 20 milltir i ffwrdd o Caerdydd. Um, adran o glo, ond mae'r glo wedi gorffen nawr i gyd, ond mae'r um, mae Rhonda yn dechrau dod nôl yn gwyrdd. Mae'r mae popeth yn edrych yn nais, nice, mae'r um, llawer o pethau i gweld yno. Mae Um, rhaid dweud, rwy'n hoffi byw yn y rondda. Um, fel fy'n dweud, mae'n gweithio yn cael dydd ar, ar y breser, ond um, a trafeilu lawr pob dydd a uh, bai bws neu ar y tren. Uh, Dwi bod yn gweithio gyda nhw i Prydain uh, i gael mynedd. Um, gofalu, gofaith, gobeithio i cario ymlaen i, i gweithio gyda nhw tan i, tan i mi am ddaiol uh, mewn deg mlynedd o, o, o, o nawr. Um, Mae'n rhaid dweud, mae'n hoffi beth rwy'n gwneud, a mae llawer o cymdogion gyda i uh, yn y cwr, a hefyd um, o'r, or ysgol a'r prifysgol ble o'r lle o'n i. Um, dyna fy, dyna fy stori i o, o, o nawr. Diolch yn fawr.